Ողջույն սիրելի հետևորդներ։ Ես որոշեցի այսօր շատ հետաքրքիր թեմա անեմ ձեր համար։ Նախ առաջինը շուտ վանից ես այս մյուս այգին ցույց չեմ տվել ձեզ։ Խոսքը մոշերի մասին, հա։ Տեսնում եք, արդեն սկսում է հասնել մոշերը, առաջի սևացած մոշերն են։ Խոսքը ինչ է նշանակում տիզը ու ինչ վնասատալի տիզը։ Սիրելի հետևորդներ, Սա մեկ վարկյան ես ձեզ ցույց տամ տզի հետևանքը տեսնում եք սպիտակ կետիկները տեսնում եք մոշի վրա որոնք որ չեն զարգանում դա տզի հետևանքն է լինում է որ սև, ինքը սևանումը, կեսը կարմիր ամնում, չի հասցնում, ու մոտավոր սրա նման, բայց սա չի։ Ես ես պային չունեմ մտենց, որ հենց հենց կոնքրետ այդ ծուստամետ ձևը, բայց մոտավոր պատկերացրեցիք։ Ես ես ասենց ընդանուլ ծուծ կտամ ձեզ։ Ես ես ամ տերևներն են ձեզ ծուստան, որ պատկերացնեք, նայք, տերևները ոնց են դեղնում։ Ու հիմնականը լինում է բերք տվող ճյուղերի վրա այդ խնդիրը։ Տեսնում եք, ճիշտ նա սրսկումներն անում եմ, բայց ոնց հասկանում եմ դեղը այդքան էլ արդյունավետ չի։ Բերքի չափսերը գոհ եմ բերքի չափսերից։ Բերքի չափսերը, բերքի քանակը, վատ չի, շատ լավ է, շատ լավ արդարացնում է իրան։ Բայց այս տարի համատարած այդ խնդիրը կար։ Երբ է ինքը սկսում առաջանալ, երբ որ եղանակները լավ սկսում է տականալ։ Եղանակները տականալուց առաջ պետք է պարտադիր այդ բոլոր սրսկումները արվի, տզի դեմ, միջև բերքի հասունանալը, բերքը այս վիճակում, ցոգոլ վիճակում բերքը պետք է տզի դեմ բոլոր սրսկումները արվի 5 օր, 6 օր, այդ ինտերվալով պետք է բոլոր սրսկումներն արվի, որ միջև բերքի հասունանալը չլինի իրա վրա, որ ինքը մաքուր ամբողջ կողմերը մաքուր սևանա։ Եստում եք չապսերը։ Այս բոլորը ինչ որ ցույց եմ տալի, նոր-նոր ինքը սկսում է հասնել, սևանալ։ Առաջի բերքն է։ Սիրելի հետևորդներ։ Ես նաև կմիացնեմ նոր այգին էլ ցույց կտամ ձեզ։ Հեսա նայ, տեսնում եք։ Նույնն էլ ստեղ ունենք, նույն խնդիրը։ նոր նոր այգին էլ ցույց կտամ, նոր այգում էլ են արդեն սկսել սևանալ։ Սիրելի հետևորդներ, ու ուզում եմ, որ դուք պատկերացնեք տարբերությունը։ Սա արդեն երրորդ տարին է։ Տեսնում եք վերքի քանակը։ Սա արդեն երրորդ տարին է մեկ էլ նոր այգին ցույց կտամ, դուք ինքներդ պատկերացնեք Ես քաղեցի մեր հասածները, ցել հետևորդներ։ Հիմա ես ուզում եմ ձեզ ցույց տամ, տեսեք ամենամեծը տասներեք գրամ ամենամեծը։ Ինչքան մեծը, նայեք, տեսեք ինչ չափի մեծություն ունի։ Տեսեք, սա էլ նոր այգին է։ Ստեղ էլ եմ ուզում նույնը ցույց տամ ձեզ։ Տեսնում եք, առաջի սևացումն է արդեն, որ սկսում է հասնել, ունենք տիզ տզի խնդիր, որ այսենց հատիկները սևանում է, մեջը մնում է կարմիր։ Նաև ունենք ծաղկակերի խնդիր, տեսնում եք, հատիկները պակաս են։ Սա ծաղկի ժամանակ ժուկ է սև գույնի ժուկա, սպիտակ կետիկներով, ինքը ծաղիկի մեջինը ուտում է ու մոշը չի կարում ձևավորվի, հատիկները մոշի։ Ու այսենց կիսահաս դերահաս կարելի ասել, դերահաս վիճակա դառնում, չզարգացած պտուղ։ Ունենք նաև ծտերի խնդիր ամբողջ այգին ծտերը հարցակվում են ու սկսում են ուտել մոշերը Սենց մի հատ մեթոդ ենք հնարել ավելի ճիշտ ինքը տարածված մեթոդ է, փորձում ենք։ Տեսնենք ինչքանով կօգնի քամու ժամանակ ինքը պտտվում է ու ձեն է հանում։ Այդ ձենի շնորհիվ ծտերը հաղթում են։ Նաև ստեղել ենք շարը մի քանի տեղ։ Նայեք, նա քամին պտտում է, այտենց ձեն է հանում ինքը շարժվում է։ Նաև սև տոպրակի տարբերակ ենք, հնարք ենք արել, որ տեսնենք որ որն է ավելի օգտակար, որն է ավելի էֆեկտիվ, այդ մեթոդն էլ օգտագործենք, շատացնենք։ Տեսնում եք տարբերությունը, սիրելի հետևորդներ, ինչքան են աճել Այդքան են մեծացել մոշի թփերը։ չգիտենք ինչքանով կոգնի այդ շշերի տարբերակը բայց փորձում ենք ամեն ձևով որ գտնենք օգտակար տարբերակը ու փորձենք շատացնել էտի տեսնում եք սա էլ այդ նույն process-ն է մեջի հատիկները կարմիր տզի դեմ սրսկումները նախորոք պետք է արվի։ Բերքը հավաքելուց 15 օր առաջ պետք է ընդհանուր անընդհատ 5 օրը 1, 6 օրը 1 այդ սրսկումներն արվի, որովհետև երբ որ սրսկում ենք տզի դեմ, տզի վրա ազդում է, տիզը սատկում է, 5-6 օր հետո նորից դուրս է գալի տզի ձվերից նորից իրան շարունակությունը նորից կրկնվում է։ Դրա համար պետք է 5-6 օրը մեկ սրսկումներն արվի տզի դեմ, որ գնալով կչանան, վերանան, չնայած ասեմ վերանալը մի քիչ բարդ է, վերացնելը ավելի ճիշտ։ Դա նախորոք պետք է արվի այդ բուժումները, Նույն տեսնում եք, նույնն էլ սա։ Պտուղը սևացել է, բայց վրան հատիկներ կա, որ կարմիր է։ Այսպես ընդհանուր անում ենք սևսկումները, տեսնենք ինչքանով կոգնի սիրելի հետևորդներ Տիտիկները սկսել են մեր այդ հավասար մեր մոշերն ուտել։ Տեսնենք մեր պայքարը ինչքանով կօգնի տիտիկների դեմ։ Այսքանով վերջ, սիրելի հետևորդներ։ Հարցերի դեպքում մեծ սիրով կպատասխանեմ։ Ստեսություն